يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النمل إنه من سليمان وإنه لله الرحمن الرحيم النبي عليه الصلاة والسلام من سنته المطهرة أنه كان يبدأ كل أفعاله ببسم الله الرحمن ونحن نرى على مقدمة الكتب بسم الله الرحمن الرحيم وفي أكثر المجالات بسم الله الرحمن الرحيم وأصبحت تقليدا قد يكون الكتاب يتحدث عن نظرية داروين ومبدوءا بسم الله الرحمن الرحيم بس من الموضوع الموضوع في بسم الله الرحمن الرحيم أن هذه الباء حرف جر وباسم أي بسم الله وأسماء الله كلها حسنى الرحمن الرحيم كأن الكلام ناقص هناك فعل يتعلق بهذه الباء يعني أبدأ عملي بسم الله آكل بسم الله أؤلف هذا الكتاب بسم الله أصدر هذا الحكم كقاضي بسم الله فما معنى بسم إذا أردت أن تأكل وقلت بسم الله الرحمن الرحيم معنيان لهذه البسمة المعنى الأول أن هذا الطعام الذي تأكله إنما هو من نعم الله فكل هذا الطعام باسم الرزاق كل هذا الطعام باسم المغني باسم المقيم باسم المجيب باسم الواغي باسم اللطيف يعني باسم الله الله كما قلت قبل قليل اسم جامع للأسماء فإذا قلت باسم الله بحسب الموضوع إذا أكلت بس وقلت بسم الله الرحمن الرحيم يعني هل فكرت بأن هذا الذي تأكله من صنع الله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون إذا شربت كأس ماء وقلت بسم الله الرحمن الرحيم هل فكرت في أن هذا الماء أصله شمس سلطت على بحار شاسعة فتبخر ماؤها وتقطر ماؤها وأصبح بخارا عالقا في الجو اجتمع سحبا ساقته الرياح إلى أرض عطشة أنزله الله ماء فزاجها أنبت به الزرع والزيتون أودعه في الجبال فجره ينابيع أساله أنهارا يعني الشمس داخلة في هذا الكأس والمجرات والأنواء والمناخ والرياح والحرارة والبرودة والجبال فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم يعني هل فكرت باسم الرزاق باسم المعطي باسم الواهب باسم الغني باسم الله الرحمن يعني اشربوا الكأس باسم الله والمعنى الثاني أن لله في خلقه سنة في شرب الماء فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فلا ينبغي أن تشرب الماء خلافه أن تشربه مصا ولا تعذبه عبدا أن تشربه على ثلاث مراحل أن تشربه وتحمد الله عز وجل أن تبعد الإناء عنك ألا تتنفس في الإناء هذه سنة النبي المصطفى نهانا عن التنفس في الإناء والآن ثبت أن هناك أمراض تنتقل عدواها عن طريق الزفير الذي يختلط بالماء المكي فقال عليه الصلاة والسلام أذني القدح عن فيك بين الشربتين أذني القدح عنك لئلا يختلط النفس بالماء وكان عليه الصلاة والسلام قال مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا فإن الكباد من العبد مرض الكبد يأتي من عذب ما وكان عليه الصلاة والسلام إذا شرب حمد الله فكل هذا من سنته المطهرة فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم لها معنى الأول هل فكرت في هذه النعم والثاني هل أنت مطبق سنة الله هذا في الشرب في الطعام وكلوا واشربوا ولا تشربوا كلوا واشكروا له الحمد لله الذي أطعمني فأشبعني وسقاني فأروى إن الله ليرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمد الله عليه وإذا شرب الشربة أن يحمد الله ليرضى عن العبد يعني إذا الإنسان أكل وقال الحمد لله فإذا ألتف بالله معناها فكر في هذه النعم وطبق أمر الله في الطعام وإذا دخلت البيت وقلت بسم الله الرحمن الرحيم الله عز وجل قال وعاشرهن بالمعروف هذا أمر الله إذا قلت بسم الله وفتحت باب المنزل الحمد لله الذي آواني وكم ممن لا مأوى له هل شعرت أن هذه النعمة نعمة المأوى كبيرة جدا كم ممن لا مأوى له في أكثر دول شرقي ينام الناس على الأرض يتخذون بيوتا قوات في بعض الدول الفقيرة يعني أن تشاهد الآلاف ينامون هم وزوجاتهم وأولادهم على الرصيف منظر مألوف فإذا كنت في بيت وفتحت باب البيت وقلت بسم الله الرحمن الرحيم معنى ذلك الحمد لله الذي آوانا وكم ممن لا مأوى له هل رأيت نعمة الله إذا فتحت الماء تتوضأ وقلت بسم الله الرحمن الرحيم هل عرفت أن هذه نعمة لا تقدر بالثمن الآن إذا دخلت إلى البيت بسم الله الرحمن الرحيم يعني وعاشرهن بالمعروف أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غريبا يعني البسملة إذا قدت سيارة وقلت بسم الله الرحمن الرحيم إلى أين أنت هل أنت ذاهب إلى مكان لا يرضي الله تناقض بين البسملة وبين هذا المكان هل تشكر الله على نعمة المركب هل تسخرها لعباد الله هل تعين بها الضعيف هل تنقذ بها المريض قضية واسعة النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمر لا يبدأ به بسم الله فهو أبدر مقطوع الخير ألفت كتاب هل تذكر في الكتاب شيئا باطلا بسم الله هل هدفك من هذا التأليف خالص لوجه الله أن تبتغي به السمعة والرفعة بسم الله فهذه البسمة تضعك أمام شيء تذكرك بنعم الله عز وجل وأن هذا من نعمة الله وتذكرك بأمر الله في هذا الموضوع فهذه البسمة تضعك أمام شيء تذكرك بنعم الله عز وجل وأن هذا من نعمة الله وتذكرك بأمر الله في هذا الموضوع